Европейская часть России во власти сильных морозов. Этой ночью в Архангельске было минус 50, в Москве минус 27, и это не предел. По прогнозам синоптиков, завтра будет еще холоднее. Спасатели разворачивают пункты обогрева не только на трассах, но и на улице. города. сейчас очень холодно. В столицу пришел антициклон и утянул вниз столбики термометров. Температура прошедшей ночью установила рекорд этого сезона – минус 26. Причем в ближайшее время теплее не станет из-за того, что дует северный ветер. Москва ощутила дыхание Арктики. Арктике этим утром столбики термометра показывали минус 26, и это не предел. МЧС уже предупредила, в ближайшие часы еще похолодает, а в выходные мороз в столичном регионе достигнет отметки минус 35. Подобного не было давно. Выдержать э, даже четверть часа на улице сложно, не говоря уже о долгих прогулках. Свечи стараются не выходить лишний раз на улицу. Об этом говорят и в МЧС. Долговременное пребывание на морозе не рекомендовано. Thank you. Thank you.